letting in inspiring thoughts tend to make a mind peaceful. Now I humbly request our today's chief guest, Sir Dr. Javed Iqbal, come and address the students. Sir, please, in your round of applause. and a pretty young lady, Anita. They have conducted this whole program so nicely and so beautifully. I would also like to appreciate the speakers, that young girl who's a proud daughter of Shahid, she spoke from her heart and that young boy, he actually talked very nicely. And all the students who performed over here. And uh, last but not least, I'm very grateful to Honorable Madam and Sir for having me here amongst you. For throughout my life, we have been using English as a medium of instruction. When I was in stu I was a student in Islamabad, and then I did my fellowship from UK and also possess fellowship from America as well. And I have some experience of teaching in Australia as well. But at the age of 61, I realized that although we must learn all languages, nowadays we must learn Chinese, we must learn German, we must be very fluent in English, but we must not forget that the best language for communication and the best language to express our own mother tongue and we should not اس لیے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو حالانکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا فارمل یہاں پلان انگلش لینگویج ہے لیکن میں آپ کو سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہر جگہ پر اپنی مادری زبان کو فخر کے ساتھ بولنا اور اس کے ذریعے اپنی ایجوکیشن کو لے کے جانا یہ سکسیس کی کی ہے اگر آپ جاپان میں جائیں گے تو ان کی ہر چیز جیپنیز میں ہوگی سوائے کچھ انگلش اسپیکنگ ملکوں کے جیسے برطانیہ ہے اور آئرلینڈ ہے یورپ میں آپ کو بہت مشکل ہوگا کہ انگریزی میں کسی کو کوئی بات سمجھانے والا ملے اور دنیا کی سب سے بڑی بڑی ریسرچ وہی ہوئی ہے اور تو اور جو ہمارے قریب افغانستان کا ملک ہے وہاں ایم بی بی ایس بھی فارسی میں ہوتا ہے ایران کے اندر ایم بی بی ایس فارسی میں ہوتا ہے تو اس لیے جہاں ہمیں ساری زبانیں سیکھنی چاہیے وہاں ایک بات میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان بولنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے اور ہماری زبان کے اندر اتنی بست ہے کہ اس میں ہم اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتے ہیں میں آسٹریلیا میں کام کرتا تھا تو وہاں پتا چلا کہ ایک صاحب ہیں جو کہ ملتان کے رہنے والے ہیں تو لیکن وہ وہیں پیدا ہوئے تھے ان کے بچے بھی وہیں پیدا ہوئے تھے لیکن میرے ساتھ ان کو تھوڑی سی انسیت ہو گئی اور میں وہاں کام سرجری میں ہوتا تھا تو وہ اپنے ایک بچے کو لے کے آئے جو کہ وہیں پیدا ہوا تھا اور وہ انگریزی ہی بولتا تھا تو اسی طریقے سے اسی آسٹریلین ایکشن میں میں ہلو وائٹ ایسے کر کے بات کرتا تھا لیکن جب اس کو ٹیکا لگنے لگا تو اچانک اس کے منہ سے ایک آواز نکلی وہ آواز یہ تھی دھاڑ وہ رائٹ اس لیے کہ وہ جو اوریجنل ہارٹ کی فیلنگ تھی نا وہ وہاں پیدا ہوا تھا مگر درد میں اس نے دھاڑ وہ کہا آئی ڈونٹ نو آپ میں سے جو سرائکی سمجھتے ہیں وہ اس بات کو دھاڑ وہ کو کسی انگریزی ایکسنٹ میں کسی چیز میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا یوم آزادی کے موقع پر جہاں ہم بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں میرا یہ فرض ہے کہ آپ کے چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی کشادہ پیشانیوں کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے چہرے پر مستقبل کی کا خوبصورت چاند ابھرتا ہوا دیکھتے ہوئے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ بہت سنجیدہ باتیں کروں اور جیسے میڈم نے یہ کہا کہ یہ فیوچر لیڈرز ہیں یعنی پاکستان کا مستقبل ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو کچھ باتیں ہمیں بہت سچ بہت ضروری بتانے کی ہیں اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بہت سنجیدگی سے یہ میری باتوں کو سنیے گا اور دیکھیے گا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ٹیک ہوم میسج ہے میں انیس سو اکسٹھ میں پیدا ہوا تھا پاکستان بننے کے چودہ سال بعد لہذا جب میں نے ذرا ہوش سنبھالا تو اس وقت مجھے انیس سو پینسٹھ کی جنگ یاد ہے جب میں چار سال کا اور وہ تمام لوگ جو میرے ارد گرد بزرگوں کی شکل میں موجود تھے بلکہ ینگ لوگوں کی شکل میں موجود تھے وہ میرے والدین انہوں نے پاکستان بنتا ہوا خود دیکھا تھا اور وہ خود میرے والدین مائگریٹ ہو کر آئے تھے اس پنجاب سے تو وہ تمام کہانیاں ان کو بالکل یاد تھی چودہ سال زیادہ وقت نہیں ہوتا تو وہ تمام کہانیاں میں نے فرسٹ ہینڈ اپنے کانوں سے سنی ہیں جس علاقے میں میرے دادا جان رہا کرتے تھے وہ علاقہ پاکستان میں شامل ہونا تھا اور میرے والد صاحب یہ بتاتے تھے کہ وہاں کے سکھ اور وہاں کے ہندو ہمارے گھر آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ اب جب پاکستان بن جائے گا تو ہم اتنے سالوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں ہم آپ سے یہ توقع رکھیں گے کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ دادا جان اور کچھ اور لوگوں نے کہا کہ بالکل فکر نہ کریں آپ کی بیٹیاں آپ کی بہنیں ہماری بیٹیاں اور بہنیں ہیں اور آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہم پہلے لیکن آپ کے شاید علم میں ہو کہ جو ریڈ کلف نے جو ایوارڈ کیا اور جو لائن بنائی وہ ایکچولی بدیانتی پر کی اس کی بنیاد تھی تاکہ کسی طریقے سے کشمیر کے اندر ہندوستان کا ایکسس دے دیا جائے ایسی صورت میں کچھ پنجاب کے علاقے جن کو ایکچولی پاکستان میں ہونا چاہیے تھا وہ ہندوستان میں چلے گئے اور بالکل اچانک یہ پتا چلا کہ وہ گاؤں جس میں کہ میرے والدین اور دادا رہا کرتے تھے وہ تو ہندوستان کا حصہ ہے تو وہ تمام لوگ جو پہلے یہ کہنے کے لیے آئے تھے کہ آپ مہربانی کر کے ہماری حفاظت کیجیے گا وہ خود برچیاں اور چھرے لے کر قتل عام کے لیے آ گئے میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ان کی سکی پھوپھی ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئی اور وہ ڈر کے بھاگ گئے اور ایک جس کو پنجابی میں کہتے ہیں توڑی والا اندر جس جگہ کے اوپر بھوسا رکھا ہوتا ہے اس کے اندر چھپ کر انہوں نے اپنی جان بچائی اور جس حالت میں وہ پاکستان یہاں آئے وہ تمام کہانیاں میں نے ساری سنی ہیں لیکن یہ ساری کی ساری قربانی بہت ورتھ تھی یہ بہت ضروری تھی اس لیے کہ اس قربانی کے پیچھے ایک نظریہ تھا اور وہ نظریہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں قوم ابھی بھی اگر آپ اگر آپ کے پاس موبائل ہو آکسفورڈ ڈکشنری سے قوم کی تعریف دیکھیں کہ نیشن کی تعریف کیا ہے تو نیشن کی تعریف یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ایک زبان بولتے ہوں جن کا رہن سہن ایک جیسا ہو اور جو جغرافیائی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں وہ ایک قوم ہوتی ہے لیکن ہمارے بزرگوں نے تاریخ کے اندر ایک نئی چیز ایڈ کی اور انہوں نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہمارے نزدیک قوم کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے قوم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کا رنگ کالا ہے یا گورا ہے وہ سرائکی بولتا ہے یا سندھی بولتا ہے یا پشتو بولتا ہے یا کوئی بھی زبان بولتا ہے وہ کہیں بھی رہتا ہے اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ایک قوم ہے اور چونکہ مسلمان ایک قوم ہے لہٰذا ان کو جغرافیائی طور پر ایک الگ خطہ چاہیے جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنے دین کے مطابق اپنے نبی کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں اس نظریے کی بنیاد پر پاکستان ہمیں ملا یہ اتنا بڑا دعویٰ تھا اور یہ اتنی بڑی ایک فلسفی تھی کہ اگر ہم اس کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے لیکن بدقسمتی بیٹا میری بات توجہ سے سنیے گا لیکن بدقسمتی سے ہمارے پولیٹیکل حالات اور ہمارے ذاتی معاشرتی حالات اس طرح کے ہوئے کہ ہم وہ ایفرٹ نہیں کر سکے جس سے اس نظریے کو ثابت کر سکے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اسی نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنانے والے لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہم بنگلہ زبان بولتے ہیں اور آپ جو ہے اردو اور دوسری زبانیں بولتے ہیں آپ کے ہاں وسائل کی تقسیم اور طرح سے ہے ہمارے ہاں وسائل کی تقسیم اور طرح سے ہے لہذا ہم نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا اور مجھے وہ وقت یاد ہے میں چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا جب مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے جدا ہوا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہمارے گھر میں تقریباً ایک ہفتہ کھانا نہیں بنا میری والدہ کی رو رو کے گگی بن گئی تھی مرحوما کی میرے والد صاحب بہت اداس تھے مسلے پہ بیٹھ کے روتے رہتے تھے میں چھوٹا سا بچہ تھا چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا اور میں اس دکھ کو ابھی بھی اپنے سینے میں محسوس کر سکتا ہوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی شخص کا بازو کاٹ دیا جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہو بالکل یہی تکلیف اور اس اذیت سے ہم گزرے تھے جب کی پاکستان ہم سے جدا ہوا تھا میں یہ ساری باتیں اس موقع پر ہم سب توقع رکھتے ہیں کہ ہم اچھی اچھی باتیں کریں اور ہم پاکستان کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت زبردست باتیں ہوئی ہیں جن کا میں اظہار کروں گا لیکن اس وقت میں ایک ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹر کے ذمہ یہ ہے کہ وہ سمٹمز کا انالیسس کر کے بیماری کے بارے میں بتائے تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے اور یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل ہے لہٰذا اسی ایج میں آپ کو بہت سنجیدگی سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ سے بڑی نسل یعنی میری نسل اور مجھ سے متصل نسل ان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور میں آپ سب کے سامنے سب سے پہلے اپنی نسل کی طرف سے اور مجھ سے جو متصل نسل تھی ان کے بحاف پر ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں میں یہ بات کسی سیرمنیل وے میں نہیں کہہ رہا میں رسمن نہیں کہہ رہا میں اپنی دل کی گہرائیوں سے آپ تمام سے اپنے بحاف پر اور وہ نسل جو کہ مجھ سے متصل اور مجھ سے پہلی نسل تھی میں ان کے بحاف پر آپ سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ ہم سب سے دو بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں اور آپ کو میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ غلطیاں کہیں آپ نہ کرنا پہلی غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنا ویلیو سسٹم ٹوٹلی چینج کر دیا جب میں بچہ تھا میرے والد صاحب کے دفتر میں ایک صاحب تھے جن کی پینٹ پر ہمیشہ پیوند لگا ہوا ہوتا تھا وہ سائیکل پر آتے تھے اور تقریباً ہر روز ہی چپڑاسی ان کے سائیکل کو پنکچر لگوانے جاتا تھا کیونکہ ان کا سائیکل بڑا پرانا تھا لیکن جب وہ آتے تھے تو سب لوگوں کی آنکھوں میں ان کے لیے عزت ہوتی تھی کیونکہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے منہ میں حرام کا کبھی ایک لکما نہیں گیا وہ صرف دونوں عیدوں میں اپنے بچوں کو کپڑے بنوا کے دیتے تھے اس کے علاوہ کپڑے نہیں ہوتے تھے اور وہی پیوند لگی پینٹ پہنتے تھے لیکن پورے معاشرے میں ان کی عزت تھی یہ معیار تھا معاشرے میں ویلیو سسٹم کا ہر وہ چیز جس کو پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا انسان اس کی بنیاد پر بڑا ہوتا تھا مجھ سے مجھ سے متصل نسل سے سب سے بڑی بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے پچھلے تیس چالیس سالوں میں اپنا ویلیو سسٹم چینج کر دیا ہم نے آپ کو آپ کے بڑے بہن بھائیوں کو آپ کے چچا تایوں کو ہم نے یہ بتایا کہ اس کی بنیاد پر انسان بڑا نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ بڑا ہوتا ہے یہ value system upside down ہوا ہے پچھلے تیس چالیس سال میں جس کی بنیاد پر کون سا آدمی ہے جو بڑا نہیں ہونا چاہتا ہر شخص بڑا ہونا چاہتا ہے اگر ایمانداری کی بنیاد پر انسان بڑا ہو بڑا معاشرے میں مانا جائے گا تو ہر شخص ایماندار ہونا پسند کرے گا اگر سچائی کی بنیاد پر انسان کو بڑا سمجھا جائے گا معاشرے میں تو ہر شخص سچا ہونا پسند کرے گا اگر اس بنیاد پر کہ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو میں کیسے تولا جاؤں گا اگر اس بنیاد پر لوگ بڑے ہوں گے تو ساری دنیا اس کے لیے محنت کرے گی اور میں نے اپنی ان آنکھوں میں آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے پاس وسائل ہونے کے باوجود اپرچونٹیز ہونے کے باوجود انہوں نے اس معیار کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور ابھی بھی لوگ ان کا نام لیتے ہیں لیکن مجھ سے اور میری متصل نسل سے یہ بنیادی غلطی ہوئی کہ ہم نے معاشرے میں بڑا اس کو قرار دے دیا جس کے پاس پیسہ بڑا ہے اس لیے آپ کے پاس کس طریقے سے پیسہ آیا ہے اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ بڑے ہیں اگر آپ بہت بڑی کالی گاڑی سے اترے ہیں آپ قابل عزت ہیں اگر آپ کے پاس برینڈڈ گڑی ہے آپ قابل عزت ہے اگر آپ کا بہت بڑا گھر ہے آپ قابل عزت ہے اس بات سے قطع نظر کہ وہ پیسہ آپ کے پاس کس طرح سے آیا ہے میرے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ غلطی ہماری نسل نے کی ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں اپنی عمر کے اسی حصے میں جس میں آپ کے جذبے جوان ہیں جس میں آپ کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہے جس میں ابھی آپ کے اندر پیسے کی تما پیسے کی لالچ نہیں آئی آپ ہائر آف لائف کو سوچ سکتے ہیں کر سکتے ہیں اپنی ہیبٹ پیٹرن کو اس کے مطابق ڈیولپ کر سکتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی سے اپنے دل میں یہ بات ڈالیے کہ پیسہ بہت ضروری ہے پیسے کے ہونے سے خیر کے اسباب بڑھ جاتے ہیں لیکن پلیز آپ یاد رکھیے گا پیسے کو قدر کی طور پر ایک میجر وینیو کے طور پر اپنی زندگی میں کبھی شامل مت کیجیے گا اپنی زندگی کے اندر ویلیوز وہ ہیں جن کو پیسے سے نہ کوئی خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے اور جس کو نہ کوئی آپ سے چھین سکتا ہے اور نہ آپ سے چرا سکتا ہے یہ پہلا میسج ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں میں قطن یہ نہیں کہتا کہ آپ پیسہ نہ کمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو حق حلال کا پیسہ دے آپ بلینر ہو جائیں آپ بہت بلینر ہو جائیں دیکھیں آپ کے پاس تین لاکھ روپیہ ہے اور تین لاکھ روپے کا ایک جوتا ملتا ہے جو سنیک سکن کا کا بنا ہوا اٹلی جوتا ہے مجھے اس بات سے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ وہ سنیک سکن کا تین لاکھ روپے کا جوتا لے لیں لیکن مہربانی کر کے اس جوتے کو ٹوپی نہ سمجھے یہ نہ سمجھے کہ وہ چونکہ تین لاکھ کا ہے تو اس کو اٹھا کے سر پر رکھ لیں سر پر وہی دس روپے کے کپڑے والی ٹوپی جو ہے وہ سر پر رکھنی ہوگی چاہے اس لیے تو پیسے کا وہی مقام ہے یہ نہیں کہ پیسے کا کوئی مقام نہیں ہے مگر جو مقام ہے پیسے کو اسی جگہ پر رکھنے کی ضرورت ہے یہ میرا بیٹا ایک پہلا ٹیک ہوم میسج ہے جو میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں آپ آپ آپ کے کے کے ذہن میں لا جب جب یہ بات کر ختم کروں گا آپ اپنے دل میں یہ ضرور سوچیں گے کہ کہنے کو تو باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں معاشرے میں تو ایسا نہیں ہوتا کسی دفتر میں کوئی آدمی بڑی گاڑی سے نکل کے جاتا ہے تو اس کا اور ہے پھٹے کپڑوں والوں کی کیا قدر ہوگی بالکل ایسا ہی ہوگا لیکن بیٹا اس موقع پر آپ نے ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل نہیں بنانا آپ نے اپنے رول ماڈل خود کریٹ کرنے ہیں اور آپ نے اپنا رول ماڈل اپنے آپ کو خود بنانا ہے ایک تو پہلا یہ میرا میسج ہے دوسری بہت بڑی غلطی جو میری نسل اور میرے سے متصل نسل کے ساتھ ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان برانوں کا شکار ہے ہر وقت یہی بات ہے پاکستان بران کا شکار ہے دوسری بنیادی غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں بریلینٹ لوگ موجود نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ایکسٹرا آرڈنری لوگ موجود نہیں ہیں مگر فرد صرف فرد کے لیے تیار ہوا ہے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں میرا بیٹا میرا راج دلارا یہ او لیول کرے گا یہ اے لیول میں سیون سٹار لے گا یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخل ہوگا یہ U S M L E کرے گا پھر امریکہ میں جان ہاپکن میں کام کرے گا اور پھر ہم کچھ بات کریں گے اللہ کا بڑا شکر ہے ہم دو مرلے کے مکان میں رہتے تھے ہمارا ایک سائیکل ہوتا تھا اب اللہ کا شکر ہے میرے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہماری چھ گاڑیاں ہیں اللہ کا شکر ہے مری میں بھی ایک گھر ہے اللہ کا کتنا کرم ہو گیا ہم کرم کو اپنے ذاتی گروتھ کے جج کر رہے ہیں پرسنل ورٹیکل گروتھ کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں ان تمام باتوں میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ فرد فرد کے لیے تیار ہوا فرد معاشرے کے لیے تیار نہیں ہوا آئی می اور مائن کے چکر میں رہا وی آور اور اس کے چکر میں نہیں پڑا جس کی وجہ سے ہر وہ چیز جو پرائیویٹ سیکٹر میں تھی وہ اوپر جانی شروع ہو گئی ہر وہ چیز جس کے ساتھ سرکار کا نام ہوا وہ نیچے جانی شروع ہو گئی ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھے اس دن وہ خبر اخبار یاد ہے جس میں پاکستان کے ٹرائٹن جہاز نے سنگل فلائٹ نیو یارک سے کراچی میں کی تھی مجھے وہ وقت یاد ہے جب ایمرٹس کی بنیاد پی آئی اے نے رکھی تھی میں نے اس ریلوے میں سفر کیا ہے جس کو رائل ریلوے کہا جاتا تھا جس کے اندر کھانا ملا کرتا تھا میں نے میری والدہ کا آپریشن ہوا میری چھوٹی بہن پیدا ہوئی لاہور میں لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل میں اتنی بڑی ٹرے آتی تھی جس کے اندر ہم بھی کھانا وہاں کھا جو اٹینڈنٹ تھے وہ بھی کھانا کھا لیا کرتے تھے اور ہماری آنکھوں میں ہم نے دیکھا کہ ہم جس چیز کے ساتھ سرکار کا نام لگا وہ نیچے جانی شروع ہو گئی اور جو پرائیویٹ ہے وہ پڑھتے چلے جس جو بندہ ایک ہاکر تھا آؤ جی آؤ جی لاہور لاہور لاہور لاہور کرنے والا اس بندے کی نیو خان بس سروس ہے جس کی ایک رکشا تھا جس کا اس کی ٹرانسپورٹ سروس ہے اور جو کہ پوری دنیا کے اندر ایئر لائن کرتی تھی وہ بالکل ٹھپ ہو گئی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار اوپر سے لے کر ہم سب ہیں اور ہم سب نے اس میں حصہ ڈالا ہوا ہے اور ہم نے اس کو پاسنگ کا بگ کہا ہوا ہے میں کیا کروں جی میں کوئی ادارے کا ہیڈ ہوں میں ادارے کا ہیڈ ہوں تو میرے انڈر تھوڑی ہے یہ تو سیکٹری کے انڈر ہے اچھا سیکٹری سیکٹری ہے میرے انڈر تھوڑی ہے تو چیف سیکٹری کے انڈر ہے تو چیف سیکٹری تو نہیں ہوں چیف میں کیا کروں وزیر وزیر اعلیٰ ایسے کرتا ہے اچھا اعظم میں کیا کروں میں ملک کا وزیر اعظم ہوں وزیر اعظم نے پتا نہیں یہ کہتا ہوگا پتا نہیں امریکہ ہی نہیں چاہتا کہ کچھ بھی نہ ہو تو اللہ کی مرضی نہیں ہے تو we are just passing the bucks individual responsibility میں جس جگہ پر ہوں میرے زون آف انفلوئنس کے اندر میں نے کیا کیا ہے پاکستان کے تو دوسری بنیادی غلطی ہم نے یہ ہم میں سے جو بریلینٹ لوگ بھی ہیں انہوں نے صرف اپنے ٹاور کو اوپر کیا تو جو میری وجہ سے معاشرے کے اندر ریفلیکٹ ہونا چاہیے وہ معاشرے میں نظر نہیں آیا میرے بہت ہی پیارے بچوں میں ایک دفعہ پھر ایک دفعہ پھر سو دفعہ کہو گے تو سو دفعہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اس بات پر یہ جرم ہوا ہے ہمارے سے اس جرم کی وجہ سے پاکستان ایسا ہوا ہے اور اس کے ہم قصور وار ہیں لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ وہ نہ کرنا ہم تو چراغ اول شب ہیں شام ڈھلے بج جائیں گے لیکن تم سب آخر شب تک دیپ سے دیپ جلائے رکھنا وہ نہ کرنا وہ نہ کرنا جو ہم نے کیا ہے وہ نہ کرنا جو ہم نے کیا ہے کیونکہ ہم نے بہت غلط کیا میں ایک انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا میں ایک انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا ہمارے انڈیویجول ہاں اس شہید جیسے لوگ موجود ہیں ہمارے ہاں ادیب الحسن رضوی جیسے لوگ موجود ہیں ہمارے ہاں عبدالستار عیدی جیسے امجد ثاقب صاحب جیسے بڑے لوگ موجود ہیں بہت بڑے لوگ موجود ہیں میں اگر ایسا نہ ہوتا تو معاشرہ کیسے رہتا میں خدا نہ خاص تک ان بڑے لوگوں سے کریڈٹ نہیں لینا چاہتا ان سب کو بہت شکر گزار ہیں ہم لیکن بحیثیت معاشرہ بحیثیت مجموعی ہم اسی ایک رو میں ہیں اپنی رسپانسبلٹی کو اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتے میرا بیٹا آپ لوگوں سے ہمیں بہت امید ہے آپ سارے کے سارے پوٹینشیل پیرنٹس ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کی گود میں آنے والی نسلوں کو دے گا ڈے ون سے ہی آپ نے یہ بات سوچنی ہے ابھی سے اس بات کو پلے سے باندھ لینا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو صرف اپنے لیے تیار نہیں کرنا میں نے اپنے آپ کو پورے معاشرے کے لیے تیار کرنا نمبر ایک اور نمبر دو میں نے پیسے کو کبھی قدر پرائمری ویلیو کے طور پر اپنی زندگی میں نہیں لے کے آنا پرائمری میں نے اس کو سیکنڈری سپورٹ کے طور پر لے کے آنا ہے آپ نے چھری سے سیب کاٹنا ہے اگر آپ نے سیب نہ کاٹنا ہو تو آپ کو چھری کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو چھری جو ہے وہ مین ہے وہ پرپز نہیں ہے آپ نے کشتی کے ذریعے دریا پار کرنا ہے اگر آپ نے دریا پار نہ کرنا ہو تو کشتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے پیسے کے ذریعے سے آپ نے کچھ کرنا ہے اگر وہ کچھ آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بنیادی طور پر ہمارے ہاں گروتھ اور ترقی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں تاکہ میں اس کے ذریعے سے پیسے کما کے پھر میں اس کے ذریعے سے اور پیسے کما کے پھر میں اس کے ذریعے سے پیسے کماؤں تاکہ پھر میں زیادہ پیسے کماؤں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں نے ایک چھری لینی ہے پھر میں نے ایک اور چھری لے کے ایک اور چھری لینی ہے اور اس چھری کو میں نے ٹوائلٹ میں بھی ساتھ لے کے چھری بہت ضروری چیز ہے ٹوائلٹ میں بھی ساتھ لے کے جانا ہے نماز پڑھتے بھی روٹی کھاتے ہوئے بھی میں نے چھری کو اپنے ساتھ رکھنا ہے جب اسے سیب ہی نہیں کاٹنا تو چھری کس لیے رکھنی ہے آپ نے پیسے سے کرنا کیا ہے پیسے سے جو ہائر پرپز اچیو کرنا ہے پیسے کے ذریعے جو معاشرے کے اندر چینج لے کے آنی ہے وہ کہاں ہے تو اس لیے میرے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان دو باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا میں نے میڈم سے پوچھا تھا کہ مجھے کتنی دیر بات کرنے کی اجازت ہے تو انہوں نے کہا کہ بس آپ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ختم کر دیجیے گا مغرب تک آپ بات کرتے رہیے گا لیکن میں آپ کے صبر کو اتنا نہیں آزماؤں گا میں آپ کے صبر کو اتنا نہیں آزماؤں گا میں صرف یہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو باتیں بیٹا سوچ کے اور جو بچے ہیں اپنے کمرے میں اپنے ہاسٹل کے کمرے میں اپنے کہیں بیڈ روم میں یہ دو باتیں کاغذ پہ لکھ کے لگا لینا جب تک کہ آپ کے دل پہ نہ لکھی جائے کہ میں نے اپنے آپ کو پورے معاشرے کے لیے تیار کرنا ہے صرف اپنے لیے تیار نہیں کرنا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب اپنے آپ کو معاشرے کے لیے تیار کریں گے اپنے آپ کے لیے تو آپ خود ہی تیار ہو جائیں گے آپ کو تو معاشرہ ہاتھوں پہ پنکھوں پہ بٹھا کے رکھے گا اور دوسرا بات یہ ذہن میں رکھ لینا بڑا بڑا لکھ کے لگا دینا کہ پیسے کو پرائمری ویلیو کے طور پر میں نے اپنی زندگی میں لے کے نہیں آنا آخر میں میں آپ کو مختار مسعود نے اپنی بڑی فیمس کتاب ہے آپ کی لائبریری میں ہوگی اور اگر وہ آپ پڑھیے گا اس کا نام ہے آواز دوست اس کتاب میں انسانوں کی کلاس بس میں یہ آخری بات کر کے آپ سے اجازت لوں گا انسانوں کی چار کلاسیفیکیشن بیان کی ہیں اور ہم سب نے اپنے دل میں چھال کے دیکھنا ہے کہ میں اس میں کہاں فٹ ہوتا ہوں انہوں نے انسانوں کا پہلا درجہ بتایا ہے انہیں کہا ہے کہ یہ ہیں اہل شہادت اہل شہادت کی مثال انہوں نے یہ دی ہے آپ تھک تو نہیں گئے بیٹا وہ تو نہیں رہا تھینک یو میں اس کا مطلب یس سمجھوں یا نو اوکے بس میں انشاءاللہ پانچ منٹ میں ختم کرتا ہوں انہوں نے غور سے سنیے گا ہالینڈ کے اندر جہاں موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے ایک بچہ اپنے اسکول سے آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جو سڑک جو اس کے گاؤں کے قریب نہر جا رہی ہے جس میں یخ پانی وہاں کے موسم کے حساب سے اس میں ایک شگاف ہو گیا اور وہ گھر گاؤں میں جا کے اطلاع دے گا اس میں سے اتنا پانی نکل سکتا ہے کہ پورا گاؤں ڈوب جائے گا تو اس بچے کو بہت پریشانی ہے کہ میں میں کیا کروں اس کے کے چھوٹے ذہن کوئی سولوشن نہیں آیا اس اس نے ادھر ادھر ادھر دیکھا کو کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن اس کے چھوٹے سے ذہن میں ایک سولوشن آ گیا جس کی وجہ سے صبح تک وہ گاؤں بچ گیا لیکن اگلے دن جب کسان گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچے کی لاش اس شگاف کے اندر اکڑی ہوئی پڑی ہے اس بچے کے ذہن کے اندر یہ سولوشن آیا کہ اس نے اپنے آپ کو شگاف میں پسا دیا اس طرح کے لوگوں کا نام اہل شہادت ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بدر میں شہید ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بارڈرز پہ شہید ہو رہے ہیں یہ ہمارے پولیس کے جوان ہیں جو کہ انسنگ ہیں پچھلے دنوں پولیس کا دن تھا تو مجھے بھی موقع ملا اس میں یہ ہمارے پولیس کے وہ سپاہی ہیں کہ جو کہ ہمیں ہم سکون سے سوئیں اس کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں یہ ہمارے اور لوگ ہیں جو کہ وطن کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ہمیں اپنے دل میں جھاگنا چاہیے کہ میں یہ کیٹیگری ون کے لوگ ہیں کہ یہ ہم اس اس کھاتے میں کہیں آتے ہیں کہ نہیں آتے انہوں نے بتایا کہ دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جن کو اہل احسان کہتے ہیں یہ مرتے تو نہیں ہیں لیکن اپنی زندگیاں دے دیتے ہیں جیسے عبد الستار عیدی جس جس شخص کی ایئر ایمبولینسز ہو پاکستان کا سب سے بڑا ایمبولینسز کا فلیٹ ہو وہ دو کمرے کے گھر میں رہتا ہو میں عبد صاحب سے تین دفعہ ملا ہوں تینوں دفعہ ان کی ٹوپی کے اوپر محل لگی ہوتی تھی اور انہوں نے چپلی پہنی ہوتی ایک دفعہ دبئی ابوظہبی کے ایئرپورٹ پر ملا ایک دفعہ ملتان میں وہ چوک میں یوں کھڑے پیسے مانگ رہے تھے اور ایک دفعہ ایک اور تقریب میں میں سے ملا اور تینوں دفعہ میں نے یہی منظر دیکھا کہ یہاں محل لگی ہوئی تھی یہ وہ لوگ ہیں جو اہل احسان ہیں جو اپنی زندگی کو پرائرٹی نہیں دیتے چھوٹے چھوٹے کمروں میں ایک عام سی زندگی گزار کر مگر معاشرے میں ایک حسن خوبصورتی اور کیئر پیدا کر دیتے ہیں تو ہم اپنے بھی جائزہ لے لیں کہ کیا میں اہل شہادت میں سے ہوں یا میں اہل احسان میں سے ہوں انہوں نے جو تیسری کیٹیگری بتائی ہے وہ ہے اہل جمال یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی تو نہیں دیتے لیکن اپنے فن سے اپنے ہنر سے اس دنیا کو خوبصورت کر جاتے ہیں وہ ہمارے کسان ہیں وہ ہمارے مزدور ہیں وہ ہمارے فیکٹری لگانے والے ہیں وہ ہمارے آرٹسٹ ہیں وہ ہمارے مصور ہیں وہ ہمارے شاعر ہیں وہ ہمارے رائٹرز ہیں ڈراما کریٹرز ہیں جو کہ پینٹرز ہیں جو کہ اس دنیا کے اندر ایک خوبصورتی کریٹ کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے بڑی سخت بات کی ہے ان تینوں کیٹیگریز کے علاوہ جو چوتھی کیٹیگری ہے وہ اللہ کی کتاب میں انسانوں کے سروں کی پکی ہوئی فصلیں ہیں جن کو وقت کی درانتی کسی وقت بھی آ کر کاٹ سکتی ہمیں اس بات سے توبہ کرنی چاہیے کہ ہم بحثیت قوم کہیں اس چوتھی کیٹیگری میں تو شامل نہیں ہے کہ جس کو وقت کی درانتی کسی وقت بھی آ کر کاٹ سکتی ہے پکی ہوئی فصلوں کی طرح اور یہ ساری کی ساری باتیں دیکھو بیٹا اگر ہم سے کچھ ہو سکا ہوتا تو ہم نے کر دیا ہوتا ہے اگر فرض کریں جو پاکستان کے اب حالات ہیں یہ ان لوگوں کی ان ماؤں کی وجہ سے ہیں جو آج سے تیس سال پہلے جنہوں نے بچوں کی تربیت کی ہے یعنی ہم لوگ اس لیے اب آپ سے توقع ہے انشاءاللہ کہ آپ ان باتوں کو دکھ بھری باتوں کو نہیں دہرائیں گے جو ہمارے معاشرے میں ہوئی ہے تو انشاءاللہ شاء عزیز ہمارے ملک کا مستقبل بہت گرفشا ہے میں نے میری کچھ باتوں سے آپ کو شاید تھوڑی مایوسی کی وہ آئی ہو لیکن میں آپ کو حوصلہ دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ دنیا کے خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک ہے دنیا میں شاید کوئی ایسا ملک ہو جس میں ایک وقت میں چاروں موسم موجود ہوں جہاں پہاڑوں پر برف کی چادر ہو اور صحرا میں لو چل رہی ہو جہاں سمندر ہو بہت خوبصورت اور لہراتے کھیت ہوں دنیا میں ایسے ملک بالکل نہیں ہے اس جیسی معدنیات کہیں نہیں ہے اس جیسا کاٹن کا ریشا کہیں نہیں ہے اس اس جیسے امرود اس جیسا کنو اس جیسی گندم اس جیسی کپاس کہیں پیدا نہیں ہوتی اس جیسے سرجیکل انسٹرومنٹ کہیں نہیں بنتے اس اس جیسی ٹیکسٹائل انڈسٹری دنیا کے اندر کہیں نہیں ہے اس جیسی سیرگاہیں کہیں نہیں ہیں اس کا ناردرن ایریا جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے اس کا صحرا جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے صرف پرابلم یہ ہے کہ میں اور آپ اس کے ساتھ میچ کرنے لگ جائیں اور انشاءاللہ جب میں اور آپ میچ کریں گے تو اس دنیا کو دنیا کا کوئی ملک پاکستان کو ہرا نہیں سکتا بہت بہت شکریہ آپ نے میری باتوں کو محبت سے سیکھا